Hi Leute, ähm, ich mache heute wieder ein YouTube-Video. Okay, also, ähm, dann logge ich mich jetzt mal ein. Ja, es kann jetzt ein bisschen dauern, weil es spinnt manchmal. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich mache halt ein YouTube-Video und später ähm, zeige ich noch ein paar Bilder. Ja, Naomi sitzt auch neben mir. Nein, doch. Ja, okay, egal. Ja, okay. <laughs> ähm, ja. Okay, ähm, ja. Jetzt schreibe ich erstmal was in meinen Status. Und, ähm, ja. Ah, nein, nein, nein. Aber <coughs> mein Hals weh. Mein Hals weh. Mein Hals tut weh. <coughs> Egal. Ja, also ich zeige euch jetzt erstmal mein Profil. Profil heißt es, gell? Okay. Oh, meine Schulter. Boah, es lag! Wie ich das hast du. Ah, geht doch. Okay. Also das ist Princess Toast. Das ist Herzchen Lana. Und das ist Punky. Und das ist Lukas. Und das bin ich trägt auf. Auf! Au! Ja, also ich habe ich habe 21 Nachrichten, aber ich krieg die irgendwie nie hin, weil ich die dann nie sehe. Regt mich auf. <laughs> ja, das regt mich dann auch. ah, <laughs> scheiß Laptop. Au. <laughs> ja, mein fame sieht genauso aus wie eigentlich jedes andere auch. Also ganz normal. Und ja. Ähm. Uhu! 20 Tag. Äh. Ach egal, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, und ja, also ich grüße jetzt ein paar Freunde. Also, erstmal Meikos77. <laughs> also, das ist mein Papa. Nicht in echt, sondern in MSP. Au, oh, Sorry. Und das ist meine <laughs> Mama in MSP. Taffy. Taffy. Sie ist weiß. Nur weil ich weiß bin? Egal. Ähm. Ähm. <laughs> Und das ist Naomi. Tata. Ja. Schreibt euch Schlüppi. da strahlt die. Ja, okay. Ähm. <clears throat> äh, wen wollte ich denn noch zeigen? Ach so. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> also ich hab dich ganz, ganz äh, <coughs> ich hab dich ganz doll lieb und so und das <coughs> äh, und das <coughs> oh mein Gott also und das ist Gina, das ist Rumi und das ist Fran. Und das bin ich. Schon gesagt. und wollte ich noch zeigen. Ach ja, Leonie. Nee, eigentlich nicht. Nein, weg da, weg da, weg da. Nein, nein, nein, nein. Gut. <laughs> okay. Ähm, ja, gleich ist Naomi dran, weil jeder macht 5 Minuten. Und ich habe 160 Starcoins. Und ich brauche noch... Wie spricht man das aus? <laughs> Wie spricht man das aus? 40.059. 40? <laughs> Nein! 40.059 Cent. Boah. Denke ich mal, dass es so heißt. Und jetzt ist Naomi dran. Puh. Okay. Ja, also erstmal Hi YouTube. Ich höre euch ein bisschen scheiße an. Und, und ähm, nachher mich wieder die Besetzung zeigen Ähm, ja. Schwäbisch? Kriegt kein Wort aus dem Maul. Äh, sorry, ich muss sagen. Also. Äh, also. Ähm. Das bin ich. <laughs> ja, also, ähm. Ähm, ja, das ist mein Bruder, also in MSP, der mir verdammt, verdammt wichtig ist. <laughs> ja, verdammt. verdammt. Ja, ähm, Was, da stand gerade bei MSP. Ja, er zieht um, deswegen kommt der Nirvani nicht an. Ähm, ja, also, ähm, Mike, ich hab dich mega doll lieb, weil du immer für mich da bist. Und, <laughs> ja, ähm, ja, dankeschön. Ähm, dass es dich gibt was ging. Ähm, ja. <laughs> ähm. Doch einfach ohne den Namen Ja, ich guck gerade. Also, warte, warte, warte. Also, Jana, ich will, dass du wieder ankommst. Du kommst so selten on und jetzt bin ich traurig. Du sollst öfters ankommen. Ja, ähm ähm, ähm, also das ist auch mein Bruder, der ist auch, also ist mir auch mega doll wichtig. Ja, ohne ihn könnte ich gar nicht leben. Ich sag ihm alles. <laughs> ja, wir haben voll die Probleme. <laughs> ja, nicht böse gemeint. Also, ähm, das ist Laura. Hey, <laughs> hallo. ich hab dich lieb. Ganz doll. Ganz, ganz, ganz mega doll die. So. Ähm. Okay, jetzt muss ich schnell machen. Also, ja, äh, das ist jetzt eigentlich nicht. Also, warte. Hier ist wahrscheinlich nichts drin. Nichts? drin. Ja. <laughs> nichts drin. <laughs> ja, äh, was soll ich noch sagen? Ähm, ja. Okay. Ja, also. das ist Naomi. Also das ist Naomi. Und ja. Das bin ich. Ich bin da. Cookie. Einfach geil. Ja, scheiße Keks. Und <coughs> das sind wir zwei. Ich habe mein Duckface drin. Ja, und jetzt hast du noch was Stempel. Zu dir. Äh, was soll sagen? Ja, dass du nicht bist. Ach nee. <laughs> ja, äh, äh, ja. Ja, das ist die wunderhübsche Naomi. Total. Ja. <laughs> ja, okay, dann sagen wir mal Tschüss. Und I hope, I hope you liked it. <laughs> so. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder so. Oder wenn auch nicht, dann ist mir auch egal. Hey, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.